Ramón Montes de Oca, querido amigo, querido colega y respetadísimo colega, fue el espíritu guía de esta programación de música nueva durante un buen de tiempo y siempre eh, con un apego y un compromiso y un cariño extraordinarios. Entonces, hoy es con mucha memoria y mucho cariño que tocó su última obra, en efecto, Eco del que compuso para Rumor de Pará. Thank you.